肺癌案例。大家好，我的病发生在二零一八年的十一月份，我感觉到我的身体呢特别的疼痛，尤其是肩膀和手臂，包括后背，连续呢疼了几天，就吃了一段的止疼药，可是疼痛根本没有一点儿改变。有一天，鼻子呢连续出了几次血，后来被媳妇和孩子知道了，就去了医院检查，结果是得了肺癌晚期，已经是骨转移了。当时我自己的压力呢也特别大。 但是手术和化疗放疗，我是肯定不能同意，因为我知道放疗化疗最后的结果就是人财两空。通过朋友介绍，就来到了养生店，王老师了解下病情，然后就开始给我喝姜汤，给我搞身体温敷，然后呢给我按摩。就这样一段时间，自我的身体一天比一天好了起来，疼痛感呢也一天比一天减轻了很多。让我感触最深的就是我的胳膊，我记得当初我的胳膊肿得特别的粗。 疼的特别厉害，给小车挂档都挂不上。通过按摩几次以后，我的胳膊疼痛感呢减轻了很多，消肿也消了很多。就这样，我又坚持了一段时间。回家以后，我的家人每天晚上给我做全身的按摩，二十四小时温敷，姜汤也是不断的喝，并且在生活方面每天给我调节生活，让我吃一些有营养的东西。姜汤呢实在喝不动的时候，我就把它整淡一点 也要继续喝，爬楼梯运动一定要坚持。半年以后，我的身体呢基本上痊愈了，和正常人一样，没有再疼的地方了。还有一点，最关键的就是我们的心态问题，在治疗期间和康复期间，一定要有一个良好的心态。心态不好，那一切都会前功尽弃。然后对自己呢好的信心，我很感谢姚师点。